звуковая ракета «Циркун» показала себя на летных испытаниях. Первую стрельбу по морской цели провел фрегат «Адмирал Горшков». Он находился в Белом море, а Мишель Париса. Об успешном пуске начальник генштаба Валерий Герасимов доложил лично Владимиру Путину. Кадры испытания ракеты нового поколения, перед которой бессильны всей системы ПВО у Андрея Григорьева. Фрегат «Адмирал Горшков» самый современный из российских боевых кораблей в акватории Белого моря. В носовой части открыт люк одной из пусковых установок, и ракета, которая оттуда вылетает почти мгновенно, скрывается в небе. Это первые кадры испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». И тут же доклад главы Генштаба президенту. Слушаем. Здравия 極超音速ミサイルツィルコンの発射実験を初めて行いましたミサイルはバレンツ海海上の標的に命中しこれを破壊したことが確認されました発射実験は成功しましたミサイルの飛行距離は450キロ最高高度は28キロメートルでした音速の8倍にあたるマッハ8以上のスピードで飛行し4分30秒で標的に到達しました свыше 8 махов. 8 махов – это до 10 тысяч километров в час. У нее все характеристики весьма впечатляющие. Летящую так быстро ракету, тем более, когда она активно маневрирует во время полета, не успевает реагировать ни одна система ПВО. Цель поражает почти со стопроцентной гарантией. Ни в одной армии мира нет ничего подобного. Ракета «Циркон» очень грозное оружие. Ее нельзя перехватить никакими известными способами. Невозможно обнаружить, и цель она поражает быстрее всех остальных. Обычные системы защиты не могут догнать время реакции сильно сокращается. Циркуль преодолевает почти 600 километров за 3 минуты. Россия создала ну, гиперзвуковую ракету, способную уничтожить авианосец одним ударом. Эксперты предупреждают, что неудержимые снаряды могут обернуться катастрофой для новых авианосцев британского военного флота, королевы Елизавета и принц Уэльский. Это оружие замыкает российскую ядерную триаду в гиперзвуковом исполнении комплекса «Авангард» наземного базирования так нефть разорят против России давно не сели. Нельзя иметь И вот теперь флотский циркон, все они могут нести на себе ядерные боеголовки, и это делает Россию недосягаемой для конкурентов в оборонной отрасли. Это большое событие не только в жизни вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение ロシア陸軍、海軍が世界に類を見ない 最新兵器を装備することは我が国の防衛力を今後も長期にわたって保障するものであるからです。